Eh, bismillah. Halo kakak-kakak, abang-abang. Uh, eh, Halo. Selamat malam. Halo. Terima kasih udah langin waktu nih kak malam-malam gini <laughs> buat sama-sama kasih kita. Ya. Uh, uh, <laughs> mungkin pertama-tama perkenalan dulu ya kak ya dari tim kita itu uh, saya uh, panggil saja saya Nia. Uh, mungkin Hari. Kalau saya Nama saya Hari Susila Pertama bisa dipanggil Hari. Ini nickname-nya nicknamenya asal-asal <laughs> diabaikan saja. Hari iya, jadi. Lanjut, Tik. Nama saya Tika Komsa. Ya. Nah. Mungkin itu saja. Itu aja ya kalau misalkan dari tim kita. Uh, kalau uh, mungkin uh, ada perkenalan kah dari abang-abang kakak-kakak? Boleh, boleh. Saya Hudia, saya uh, tim lead sekaligus uh, CEO-nya di TEL. Di situ ada Tivo Yuda Pratama, dia itu CTO-nya kami di sini. Di situ ada Natasha, Natasha ini junior developer-nya juga. Dan yang terakhir ada hmm. Tasha Cornelia, itu dia UI UX di tim kami. Wah, mantap nih. Jadi komplit nih kayak? Ya? Lumayan komplit lah. Lumayan. Wah, ah, itu dua. Oh ya. Mungkin untuk perkenalan itu ya kayak. Ya. Mungkin kita masuk iya. aja langsung ke presentasinya ya kayak. Uh, ya. ah, untuk hari boleh. mungkin bisa boleh? Oke. Bismillah. Share screen, saya share screen ya. Izin share screen, Bang. Iya, izin eh, share screen. Iya, bentar-bentar. Oke, dah. Dari. Kelihatan? Kelihatan sini hitam banget. Bagus lah. Nah, ya, udah, udah, udah kelihatan, uh, udah kelihatan. Ah. Bismillah. Oke, untuk awal sebelumnya Eh, ini adalah desain buatan saya. Sebelum itu, ini berdasarkan analisa kami pribadi ya, ya Bang ya, uh, analisa analisa yang kami miliki mungkin agak sedikit melenceng, uh, mungkin banyak melencengnya, mungkin banyak salahnya karena memang kami baru pemula, baru semester tiga, baru banget belajar ini. Jadi nanti mohon kalau misalkan ada yang apa namanya kurang pas atau menurut Abang salah, mohon uh, sarannya atau mohon kritikannya. Terus juga ntar di akhir kami minta feedbacknya atas uh, desain yang kami buat ini. Pertama, hmm. nah ini kami mau menganalisa uh, eh, tampilan awal detail. Nah di sini uh, tampilan home yang bang ya. Di tampilan home hmm. tel ini menurut kami ada beberapa yang harus diubah ya. Pertama ada di notifikasinya. Notifikasi ini uh, kami kira itu ada di pojok kanan atas dan apa ya kurang kurang kelihatan aja sama user. Jujur pertama kali pas saya pakai itu kayak, oh ini, oh ternyata di sini ada tombol notifikasi gitu. Yang saat, uh, eh, udah nyaru gitu kan, nyaru di ininya, nyaru sama backgroundnya. So soalnya dia cuman outline doang kan. Terus juga mereka jauh banget terpisah sama tombol-tombol yang ada di navigation bottom barnya. Hmm. Terus uh, terus juga ini ada home, home di sini. Saya juga masih kurang apa ya? masih bingung ini home di sini pas kita klik juga kan ke sini sini juga tuh home di sini kayak masih uh, apa ya yang enggak apa kalau maaf ma maaf kalau misalkan apa, kasarnya enggak ya? nggak ada itunya useless. betul ya iya, iya <laughs> useless benar terus uh, di sini ada karena stories uh, cuman ada tulisan high television kita juga bingung ini apa itu font corner atau apa itu stories yang baru baru make gitu harus diulik dulu lebih dalam supaya lebih paham gitu kan. Jadi nggak ada kayak penjelasan langsungnya di sini apa itu fun current, apa stories dan juga uh, saya kira di sini masih ada space yang kosong banget. Jadi terlalu ke bawah gitu atau mungkin nanti uh, Abang update terbaru ada fitur-fitur apa di sini atau mungkin tambahin apa itu buat halaman home-nya. Terus bentar. Ini kok gini. Nah, lanjut yang kedua Nah, di sini ada ini kan uh, education itu bagian dari fun cornernya ya, Bang ya. Fun corner hmm. education. Nah, kami lihat di sini ada tombol plus, tombol tambah buat nambahin postingan tentang uh, postingan tentang edukasi pokoknya ini uh, apa yang kita mau curahin gitu kan ya topik-topik topik diskusi yang mau kita curahin di sini tentang education itu ada di pojok kanan bawah ini kalau menurut kami itu apa ya penempatannya kurang pas karena terlalu niban ini niban apa namanya ini niban ini fitur dari Reply like sama fitur ini titik tiga atau fitur lainnya gitu jadi mungkin bisa dipindahin uh, arahnya jadi ke sini yang apa namanya one horse ago-nya jadi di kanan atau nanti di apa namanya fiturnya ini dipindahin ke kanan gitu supaya nggak niban ini tombol apa namanya tombol tambah ini atau mungkin tombol tambahnya juga bisa dipindahin ke kiri itu yang kedua terus Nah, di sini ada lagi di fun cornernya titik tiga di atas. Nah, ini kan uh, kecil, terus juga jauh di atas ya bang ya. Agak hmm. kami juga agak bingung nih. Ini uh, ter, apa namanya? Kalau misalkan nggak ngeh juga nggak kelihatan di sini nih, tombol tiga ini. Itu buat nampilin my post sama my bookmark. Kayak apa ya? ya terlalu gitu deh. Jadi apa ya? Bingung kitanya juga. Ini tadinya apa? Ternyata oh ini buat nampilin uh, postingan kita sama uh, bookmark kita di fun corner ini. Tuh terus nah untuk stories ya kami juga nah di desain eh saya juga di desain yang saya buat ini ngelain beberapa perubahan kayak misalnya ini stories, my profile sama bookmark ini kami jadiin di depan. Pokoknya nanti nanti saya akan itu saya akan jelasin. Searchnya juga okay. kami taruh depan uh, taruh di home. Terus eh lanjut nah terus di setting di setting juga uh, kami ngerasa ada yang janggal gitu ya bukan janggal sih kayak kurang pas aja ini di penempatan tombol out outnya sign out ini kalau misalkan ditaruh di atas tuh kayak takutnya nanti user atau uh, pengguna eh, nggak uh, bermaksud buat mencet ini sign out ternyata kepencet gitu misalkan dia di atas di bawah di, bawah fingerprint lagi kan kalau misalkan yang jarinya gede-gede takutnya kepencet gitu jadi umumnya juga kan biasanya kalau sign out itu ditaruhnya di paling bawah kan Nah ini hmm. uh, kami juga uh, bikin perubahan di sini. Terus juga ada di uh, kolom Television Community. Television Community ini uh, saya saya rasa untuk baunya kayak tel on Twitter, tel on Instagram, tel on Medium atau tel on Discord itu uh, pengulangan kata bang. Jadi kami nanti kami juga ada, uh, perubahan di sini. Terus user interface-nya juga kami satuin di akun ini, di ini nih bagian akun. Jadi di sini akun, post notification, langsung user interface dan sign out-nya ntar ada di bawah. Nah ya kayak gini. Nah, untuk desainnya, desain yang saya buat ya ya seperti ini. Taruh loading. Nah, ini dia. Tadi itu halaman awal. Kan kalau misalkan kita mau login uh, eh, bukan login sih, kita mau buka aplikasi tel tuh, pasti ada halaman yang uh, ngalihinnya gitu kan. Terus baru ke hmm. aplikasi telnya kayak tadi tuh. Nah, itu yang tadi. Terus juga di sini ada oh iya, lupa di bagian sync up-nya. Aplikasi tel sync up-nya itu masih apa ya? tombolnya backgroundnya putih terus cuman ada logo Google itu terus juga kecil itu juga apa ya kayak kurang pas aja gitu nah ini kami bikin eh, ada tulisan sync up with Google pakai lambang Google sama kami bikin warnanya biru gini ini klik dulu nah baru kita login nah inilah tampilan home-nya seperti yang tadi saya bilang nah tadi kan saya bilang uh, my profile terus bookmark dan beberapa fitur lainnya itu masih apa ya masih kayak terpisah gitu ini semua saya jadi saya satu jadi satu ada home home-nya ini isinya tadi fun corner sama stories nah di sini ya, saya kasih penjelasan juga terus uh, ada find find juga saya pindahin ke home yang tadinya ada di my stories tuh saya saya pindahin ke home notifikasinya juga yang tadinya di sini saya pindahin ke sini ada fitur chatnya masih tetap profil yang tadi di my stories saya pindahin ke sini dan setting juga masih tetap nah terus ini dia kalau tadi partner itu kita harus masuk dulu ke kategorinya. Nah, tadi pas kita masuk uh, pokoknya kita masuk dulu ke kategorinya, contoh ke education. Nah, di sini tadi kan ada ini nih. Kayak kalau tombol ini di sini nih, jadi bentrok itu ini saya pindahin ke kiri buat uh, nambahin postingannya. Oh iya, saya juga nggak ngerombak total, saya masih ada, saya masih mempertahankan beberapa desain lama di tail ini. Karena memang menurut saya uh, apa ya Tel ini punya itu sih punya ciri khas tersendiri buat desainnya gitu yang kayak gini apa namanya bagian uh, apa nih namanya bar giniannya ada di pojok kanan gitu mepet gitu terus ada gini jadi saya ngerasa ini unik jadi saya, masih saya pertahanin terus nah kalau misalkan mau klik nah gini kan Nah, ini kategorinya nih uh, eh, education next dan bla bla bla bla. Itu kalau misalkan mau nambahin postingan. Tapi di sini saya tambahin juga supaya user iya, nggak ribet kalau kita harus masuk ke kategori dulu terus baru namain postingan saya langsung tambahin tombol di sini create a post jadi masuk Fun Corner dia langsung bisa bikin postingan tapi nah di sini tambahin fitur kategoris kenapa soalnya ya itu supaya pas dia ketik nanti langsung tambahin kategoris dulu sebelum dia bisa uh, ngeposting oke tambahin okay. nah ini udah langsung masuk nah gitu itu tambahan dari kami terkait Fun Corner. Nah, Terus juga sebelumnya kan ini agak sedikit itu sih mungkin sepele ya. Ada lima kategori artnya tuh di sebelah kiri. Nah ini kami bikin sebelah kanan aja supaya lebih seimbang. <laughs> Lanjut. Terus uh, fitur search juga sama yang tadi kami bikin seperti ini. Search. Dan untuk stories sama, ini masih sama saya cuma tambahin sedikit doang nih sama kayak tadi di apa namanya di corner buat biar dia bisa nambahin langsung create a stories gitu. Nah, lanjut ke notification. Notificationnya saya bikin gini ada sedikit tembakan. Nah, notification begini. Ini begini. Fiturnya tetap sama, Nah, bisa send a private message. Nah, kayak gini. Terus juga kan uh, ini ada saya sedikit ada saya beri sedikit perombakan Sebelumnya kan uh, apa sih namanya nih? Ba, uh, ya ini kan nempel. Ini saya bikin ini. Saya terinspirasi dari Facebook juga sama beberapa aplikasi yang pernah saya pakai. Nah, okay. Ini chatroomnya. Si chatroom saya kasih hmm. sedikit polesan lagi kayak gini chatroomnya notifikasi udah sekarang fitur chat chatnya udah ongoing pending dan profil nah profil juga saya masih uh, sama fitur tetap ada di sini cuman di sini uh, drop sama bookmarknya saya pindahin ke atas ini nah ini hmm. adalah uh, postingan yang pernah posting atau stories yang pernah uh, misalnya si user buat di kesimpulannya di sini. Kan kalau tadi kan uh, abang tuh fun corner harus masuk ke fun corner dulu terus ada my post, ada my bookmark jadi terpisah. Terus juga di stories juga ada my stories, ada my bookmark untuk post stories sendiri. Cuman kami di sini jadi satu profil di semuanya itu ada di profil. Ini nah ini sampai begini ini saya belum bikin apa namanya kalau misalkan bookmarknya kosong begitupun juga draft sama post gini my post masih sama e, cuman mungkin beda belakangnya doang ya beda latarnya doang e, postingan-postingan yang pernah user si user bikin itu gini nah, terus tadi sekarang ke setting setting ini kami bikin simple kayak gini jadinya e, di sini yang tadinya user interface ya, user interface itu ada mark sama text size, kami jadiin satu di sini, fingerprint, semua jadi satu. Terus yang tadi kami bilang, Television Community. Television Community-nya cukup mungkin hanya ditaruh nama komunitasnya aja, nama platformnya kayak Twitter, Instagram, Medium, Discord, dan sing out-nya ada di sini di terakhir. Uh, di bawah supaya nggak bikin user agak ambigu gitu ya. Ini juga ada fitur dark mode begini. Nah, sama yang kontak as via email, terus and condition, privacy policy, dan attribution itu saya bikin agak nyaru ya. Agak nyaru di sini kalau misalkan di like mode. Soalnya menurut saya juga jarang orang yang mau tahu gitu bang. <laughs> Ini cuma analisa pribadi doang sih. Jarang orang yang mau tahu okay. yang bagian-bagian di sini. Nah, terus kalau misalnya kita sing out, nah kembali lagi di awal begini. Oke, itu aja bang. Uh, analisa kami mungkin uh, saya kembali ke MC ke Nia. Ya. ya mungkin itu aja ya Bang ya presentasi uh, hasil redesign dari kelompok kami. Uh, mungkin uh, boleh tahu Bang feedbacknya gimana nih Bang uh, dari Ini hasil bang, desain kami. Oke oke. Okay, okay. um, guys aku duluan ya ngasih feedback overall aku mau apresiasi this is great sih jujur aja aku aku operasi apresiasi ini keren banget untuk anak semester 3 kita udah uh, aku sendiri udah ngeliat kayak beberapa desain udah sebenarnya udah cukup bukan cukup ya udah pas sih sebenarnya udah udah tahu cara penempatan even dari UI maupun UX-nya sih cuman aku nggak mau banyak ngomong soal UX-nya nanti biarkan ibu Teh Cornell aja yang ngomong gitu kan di UX-nya Um, yang pertama aku mau sedikit uh, ngasih tahu beberapa alasan kayak misalnya tombol ini nih yang sign ini nih. Jadi kalau dari segi teknis, nah, kalau dari segi teknis itu kadang kita itu pakai library kan bawaan dari Google sehingga di untuk dikustomisasi itu sebenarnya makan makan waktu banget text time gitu karena hmm. jadi beberapa hal ada developer yang kayak ya udahlah segitu aja gitu karena memang dari Google-nya itu nge-customnya susah gitu. Jadi itu dari itu yang bisa saya kasih feedback ke kalian. Jadi supaya kalian tahu kadang ada beberapa developer yang bukan kagak mau tapi memang dari bawaan si Google-nya itu udah susah gitu untuk dikustomisasi terus um, apalagi ya aku pengen ngomong behavior tapi itu Bang Divo aja terus sama oh yang terakhir uh, sama yang terakhir itu yang di setting sih yang di setting yang di setting itu sebenarnya aku kurang setuju ketika kamu bilang yang orang nggak mau nggak terlalu peduli sama yang kontak As via email. Kenyataannya adalah kita itu sebenarnya uh, maksudnya user itu mereka itu kita kan community base ya sehingga usernya itu akan coba nge-reach developernya secara langsung even via apa namanya Instagram, Twitter atau Discord lah gitu kan. Karena ada beberapa yang maunya ke email. Kenapa dia mau ngomongin ke email? Karena kalau di email itu satu lebih privacy benar-benar dua arah kan nggak ketahuan banget dia itu sebenarnya siapa sih di sosial media gitu kan dan mereka lebih ngomongnya lebih banyak gitu. Jadi kalau misalnya mereka biasanya ada yang komplain soal Bennett gitu kan kayak e, kok saya ke Bennett sih padahal segini dia kayak surat panjang dan itu nggak mungkin dilakukan di Twitter atau di Instagram sehingga memang bener-bener harus diparkirin arahnya ke email gitu. Dan juga ketika kalau kamu bilang itu nggak terlalu concern, user itu sebenarnya concern banget sama privacy policy sama terms and condition. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya kita ngomongin soal uh, eh, community based, jadi Tel itu kan anonim ya sehingga kadang ada beberapa user yang um, insecure gitu insecure sebenarnya nih developer ngambil informasi gue apaan ya gitu kan makanya kita tuh bener-bener ngambilnya itu bener-bener kelihatan sehingga apa sehingga kalau situ mau ngelihat privacy policy kita apa yang kita lakukan dengan privacy itu ya bisa kelihatan gitu kan maksudnya bener-bener secara tertulisnya dan itu bener-bener eh, nggak -bener, uh, nyaru lah tanda kutip dan bener-bener bisa diklik gitu that's why kita buat bener-bener blocking supaya kelihatan gitu sama terms and conditionnya juga sih karena masih banyak hal yang tanda kutip di secara community itu tuh mereka tuh kayak sebenarnya gue boleh atau nggak boleh ngapain sih di sini gitu kan sehingga mereka akan mendebatkan itu lewat uh, terms and condition gitu kayak oh ternyata gue nggak boleh ngomong hmm. kasar di sini misalnya gitu oh ternyata gue nggak boleh ngomong hal yang berbau seksual dan itu benar-benar kelihatan jadi nggak ada yang bilang kayak gue nggak ngelihat di terms and condition gitu kita sengaja bikin itu kelihatan di setting supaya ya nggak ada alasan lagi kalau situ mau bilang nggak kelihatan gitu jadi kita menutup celah untuk user-user iya. bilang ke developer atau tim ke startup tim gitu bahwa itu nggak kelihatan dan mereka nggak tahu gitu. Itu sih kalau dari sisi community. Hmm. Sama jujur aja kita uh, kalau dari saya sih pribadi saya cukup apresiasi banget karena kenapa? Jadi sebenarnya jujur aja kenapa kita kasarnya tanda kutip desainnya masih berantakan dan saya pun memang ngakui desain itu berantakan banget. Kenapa? Karena sebenarnya kita tuh masih A/B test gitu. Yang kita A/B test bukan UI-nya, tapi fungsinya. Jadi TEL itu kan udah dari 2018. Kita nyoba kalau tel bentuknya kayak begini secara fungsional, apa yang terjadi teknisnya. Terus dirilis versi baru dengan UI yang sedikit begini, terus diubah teknisnya, apa yang terjadi gitu kan. Terus dirubah lagi ke versi 3 yang sekarang yang kalian mainin, dan makanya kita lagi lempar kuesioner ini sekarang di bulan Oktober ini buat ajar dari segi UX sama behavior. Jadi begitu kita rilis di versi 4 tuh udah rapi semuanya gitu. Gitu sih kalau dari uh, gambaran ke saya. Sebenarnya saya ada ngomong soal button tadi, tapi kayaknya nanti saya selain ke Bang Tivo atau Teh Cornel aja sih soal itu. Udah itu aja sih. Uh, Makasih Bang. Makasih eh, Bang. Uh, itu aja sekarang. Kalau dilihat dari sisi UI UX, ada yang namanya color contrast. Hmm. Pernah dengar nggak? Kalau saya belum sih kak. Nah, jadi color contrast itu uh, gimana apa namanya background dan tulisan itu uh, harus nggak boleh apa ya kayak mm-hmm. nyaru gitu. Jadi harus enak dilihat hmm. gitu. Udah sih lanjut. Oh, punya pertanyaan, kenapa logo Google-nya itu ada di sebelah kanan ya, bukan kiri? Kalau terkait logo Google, saya ini Kak, dari apa namanya? Dari cara kita ngeja ya. Kan ini sync up with lama Google. Jadi sync up with Google gitu. Oke. Okay. Tapi ada oh, baiknya oh, iya, kalau iya ada icon gitu, iconnya di sebelah kiri, sign up with Googlenya tetap tulis Googlenya sih. Oh, tetap tulis di Google ya, Kak? Oke. Okay. Iya. Yeah. okay, lanjut. Ada lagi, Kak? Dengan visual hierarki. Pernah visual dengar visual hierarki nggak? visual hierarki itu kayak kedudukan itu ya kayak kedudukan jadi di di mana mata pertama kali terju itu bukan sih kak? Hmm, iya. uh, itu tuh apa kan mau nge-highlight fun Corner sama Stories juga ya. Itu yeah. baiknya tuh hitungnya tuh jangan disamain sama detailnya. Jangan bedanya terlalu tipis on size-nya. Size uh, size itunya yang, sih. Yang di button small, normal, large. Ini? Oh iya, iya. Ya itu sih. Itu juga ada minimal untuk height Itu harusnya ketentuannya berapa? dua ya? Minimal 32. Minimal tiga dua Iya, iya. Oke, okay, Kak. Oke, okay, kalau dari gue sih uh, overall good dari desainnya. Uh, cukup fresh juga kalau dari kita lihatnya sih fresh banget yeah. sih banyak banget uh, istilahnya uh, inspirasi lah bukan eh, ya inspirasi lah yang bisa mas uh, apa namanya kita jadikan referensi gitu beberapa feedback dari saya sih <clears throat> ini bang beberapa untuk ber, beberapa ini beberapa penempatan si buttonnya kita bikin di kita sengaja bikin di apa namanya kayak desain sekarang itu karena ada pertimbangannya yang pertama kayak contohnya uh, button si plus ini buat tambah tambah apa namanya tambah pos nambahin pos kita bikin di kanan karena biar biar deket aja kita kita reach sama jempol paling di si setting sih di setting, setting. Hmm. sama si feedbacknya sama kayak teman-teman sebenarnya ini bagus uh, apa namanya dijadiin satu gitu accountnya dari eh, konfliknya itu di atas terus Telizen itu juga cukup jadi masukan yang apa namanya cukup jadi masukan sih buat kita bisa kita pertimbangin gitu paling dari saya sih gitu gitu aja sih lagi udah dikomentarin sama iya. teman-teman terima kasih bang bang Yuda Yo, sama-sama mungkin udah. gitu ya udah ah. udah kok dari kita eh, udah. ada lagi iya. kak ada lagi kak atau enggak oke okay. overall nggak ada kita jujur ya kalau saya sih kembali kita dia ya, apresiasi banget ini keren sih kita punya eh, masukan juga soalnya kita kan memang lagi menuju tel 4 jadi banyak yang kita perbaiki dapat referensi dari teman-teman juga itu sangat menyenangkan gitu kan udah oke okay. dari aku udah dari oh, teman-teman juga sudah terima kasih okay. nih kepada kakak-kakak dan abang-abang yang udah nyempetin nyempetin udah ngeluangin waktunya untuk kita nih mohon maaf kakak-kakak dan abang-abang karena desain analisis kita masih kurang masih kurang banget dari kata sempurna masih perlu diperbaiki lagi It's okay. Ya, everyone starts from the zero kok. Kita semua sama-sama masih belajar. Ya kami juga senang, apresiasi banget ini ketemu abang-abang. Maksudnya kayak senang banget gitu bisa apa ya uh, diizinin buat ngeri desain terus juga bisa dikasih feedback langsung sama tim developernya loh. <laughs> Iya benar. Iya benar. uh, <laughs> makasih bang atas uh, feedback yang abang beri ke abang dan kakak-kakak beri ke desain kami kami mohon maaf apabila sebelumnya di, analis kami masih jauh banget, masih melenceng banget. Makasih Bang. Di out aja kali ya? Ya. Live ya? Ah. Ya boleh, boleh. Ya boleh. Oke. Okay. Makasih Bang. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam.